Untuk lu jauh di awal-awal Medan sejanjang nadaku sayang tak, Tuku narang kau terlentang langsung meleng Karena menyambari di suruhku Kamu bisa gitu katakan Dengan sejuta saya bagi namanya Bikin kamu jadi cinta sebab cinta ini masih pasangan Berlambang kaki Indonesia Jaya Mampu sadari Mengambil carana Semua ini Utama benar hari Menubah bagana belakang kami demi jaya Merdeka dari Bangsa kota Esok hari ini Rumput sang everything to you You said you want something new And it's breaking my heart you're living Very brilliant But if you everyone of me taking care Hope you had a long night this year And I'm not a bad reason that I'm there Ooh, baby, baby, do I Just to get by, just to find time que contar